お絵かきの勝負をゆりちゃん ロリーズイエーイ今日はね、うん、おきのショーをゆりちゃんとするんだじゃスケッチあ、これできたたたたたたごめんタン大丈夫今日は、吉先生を描いてみない吉先生 ずきありがとううん、四吉先生はここにね、4ってあるんだよあ、こっちだ4 4ってね、四吉の4お口がこうやって見えててバンバンってやるんだよ、四吉先生はちょっと緑がないから青とうん、うん、青ね紫で行こうねうん、わかった はどこから書こうかな外からにしようかなグループね

どうかなかっこいいあ、ごめんリズちゃん。うん、ごめんね。えー、僕かっこいいよね、これね。 <laughs> どうかな見せてみも見て見て。こんな感じ。こんな感じ。どうかなえー、メモタンあ、ありがとね、うん、すごく上手うん、上手だね、メモタンうん、うん どっちがうまいか、みんなにコメントしてもらうあ、みんな、コメントよろしくねここにコメントしてね僕のがいいか、それとも、リーズちゃんのがいいか、どっちが似てるか、